I sad hoćete reći da mi ne vjerujete to. Ma joj, e, Iza akcije to slijedi, odgovorno izjavljujem sa svjedo... Ne, samo ovaj komad, sa snimam. Samo da vas vidim. E, e, gdje kolega... Za internu uporabu, baš skroz. kolega, ovako, objašnjavam gore ljudima da se cijela CRM ekipa smije petkom popodne, a oni ne vjeruju.